अकेले प्री फायर तू आजा मेरी पास पी में मेरा रैंक हायर तो क्यों बैठा है सुस्ती में बेबी डोंट चीट दूंगा मेडिकेट